大家好，我是神经内科的秦医生。朋友思思最近在吃阿司匹林，有人跟他说要空腹吃，有人跟他说要跟饭一起吃，到底阿司匹林要怎么吃呢？阿司匹林通常有两种剂型，一种是单纯的阿司匹林，一种是阿司匹林肠溶片。阿司匹林本身对于胃部会有一定的刺激，严重的时候甚至会导致胃溃疡和胃出血。 所以说，单纯的阿司匹林最好能够跟食物一起服用，减少对胃部的刺激和伤害。而阿司匹林肠溶片在阿司匹林外包裹有一层纤维素的外衣，可以减少在胃部的溶解。如果空腹使用，可以快速通过胃部直达小肠，效果更佳。思思的奶奶最近因为脑梗塞住院了，出院之后竟然要吃五种药物。 老人家对于吃这么多药特别的不开心。那么为什么要吃这么多药呢？到底吃了哪些药物呢？仔细看了一下老人的用药清单，第一种是阿司匹林，第二种是氯吡格雷，这两种药物都属于抗血小板聚集用药，是减少血凝块聚集的关键用药。第三种是阿托伐他汀钙，是一种降低胆固醇、降低低密度脂蛋白。 稳定动脉粥样硬化斑块的降脂类药物，第四种是二甲双胍，是一种经典的降血糖药物。第五种是硝苯地平，是一种常见的降血压药物。其实呀，很多老人都跟思思的奶奶一样，只有住院了之后，经过系统的检查，才发现自己有这么多的基础疾病，或者之前知道自己有高血脂、高血糖、高血压，但是都没有规范化的用药。 所以，如果家里的老人出现了思思奶奶这样的情况，一定要说服老人家，规范化的配合医生去用药。只有控制好这些高危因素，才能够减少心脑血管疾病的发生哦。了解更多医学科普知识，请大家关注我。